Башилов ветінің құрылышына панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның делегаттары гвардейстер шейше Султаналиев, мұқай келендеров ашырбай қоянкөзов жана жолдош атабаев келісті. жолдош атабаев 8-ші гвардиялық дивизияның боецтерінің командирлерінің жана саясы қызматкерлерінің атынан канал құрушыларға гвардиялық күтірмен саламын айтып естім құрушыларын социалистік жарышқа шақырды ленин орденіменен сыйланған номер тогузунчу штольныйдын забойщиги жолдош Саруков керимберди ар тас таш көмүрдүк асылда нормасын ашыгы менен Artaf belgisi ordenimin silangan, kömür geninin başka injeneri yoldaş Svetagor, Kırgız'ın toğçularına gücürmence yolbaşçılık kılıp gelecektir. Kok cangak toğçularının katarına ulan canı toluk dolur gelip cetat ana, gen kazıcıların ayalları, kızları, yana karındaşları. Bular gen kazunun tadı. эн госпиталы. Бул жерде бомбанын жарылышы жана душмандын самолетторунун үндөрү угулбайт. Врачтардын сонун камкордугу жана күнөстүү Кыргызстандын ысык күнүнүн нуру оорлуу паецтерге дем берүүдө. жаралу жер айғат, поэттер өз бөліктеріне қайырылып барышып жаңы күштеріменен райымсыз душманға айосыз соққы ұржат. председатели Жолдош Абылов саалы жана Зенкеев Абдыкерим экинчи инөөчү машиналардын даярдыгын текшерип жатышат. баштары кылкылдап турат дейт садыбаев жусуп өткөн жылкы түшүмдөн быйылкы түшүм мол болот ар бир укум жер патриоттордун эмгектери менен гүлдөөдө өз участкамды бүт бойдон отодум дейт кубанычтуулук менен темирканова марипа Bulca her kim öz gençleriminin maktanat.